こんにちは。愛知ミッションの谷です。ネットの皆さん、我々はアノニマスです。すでにご存知かと思いますが、マスコミが多くのアノニマスのハッキング事件やサイバー攻撃について報告しているでしょう。ですが、マスコミはアノニマスの本当の活動内容を知らないようです。 がいるけれど、それはアドニマスの全員ではない。ほとんどのアドニマスは平和的に、そして方向的に言論の自由と情報の自由を守っています。2008年にアノニマスは危険な関東宗教団体であるサイエントロジーに抗議するために現れた。しかし、ビキリークス事件の後にいろんな新しいメンバーが別の目的に行動したがっていた。 の別の目的を持ったメンバーがあの荷罰を離れあのンオスという別の共同体を作りました法的にサイエントロジーを放棄したいメンバーはサノロジーと呼ばれました我々アノニマスはサノロジーですのでハッカー集団ではない我々はただ合法的にそして平和的にサイエントロジーに抗議したい の成功は、サイエントロジーの原子量セラピーの先を止めました。今年の3月に、福島原発事件の後に、いろんなサイエントロジーブログが原子量のために高価な薬を広告しました。そんな霊障的な詐欺を許さなかった。世界中のアノニマスと協力して日本政府と海外の日本大使館に手紙を送りました1週間以内に トロジーの原子量セラピーブログは全部消去されました。しかしながら、サイエントロジーはまだ日本に報道しています。カルト宗教のボランティアミニスターは東国で被災者の弱みにつけ込んで、布教し、大事な資源を浪費している。そんな浅ましいことを許すべきではないと思います。だから、元サイエントロジー信者、またはサイエントロジーに不満を持った信者に頼む。 は人ゃない、アイエント投資は真実の漏洩を恐れます。だから、一緒に協力してください。サイエントジー内部に犯罪の証拠があるなら、ぜひ我々に知らせてください。カルトの嘘、犯罪を暴露しましょう。我々はあの命。我々は大軍です。許しはしない。忘れはしない。我々を待ち受けなさい。